Jo, jeg begynte å pakke ut alle av det der. It's a linser. Wind-up tool. Det kommer jeg ikke til å bruke. Ever. Yeah. Nå det faktisk plastikk. Ok. Og FD er i flere farger. Det jeg synes det ser kult ut der, men hører det er mange som ikke liker det første store tabben her, da, men det er en liten en. Hmm. Brekke, kanskje. Vi får se hvor lenge det holder. Ikke så mye plass til batteri oppi her, men det skal vi vel overleve. Da blir det forhåpentligvis snart spill med den her nå. Suppressed. Normal. På gassrifla så er dette hopphoppen. Det er det jo ikke her, da. Der er hopphoppen på en normal plass. MBMB. Det får være alt for nå. Snakkast.